Goedemiddag. Uh, ik zit hier op de camping, dat zie je wel in de caravan. Eh, ik zal mijn verhaal vertellen. Wat ik in 1979, s ochtends vroeg, heb eh, gezien op vliegbaas Soesterberg. Het was een zeer donkere nacht. En ik moest een soldaat in de militaire jeep naar Camp Nieuw Amsterdam brengen. Om in zijn wachtpost af te zetten. Eh, we reden eh, via de stuitbaan. Gaan we dan eh, aan de kop van de stuitbaan ga je oversteken om aan die kant te komen. En je rijdt ook langs je shelters waar de vliegtuigen in staan. Op het moment van het oversteken van de, van de kop van de stuitbaan, ja, kijk ik naar links toe automatisch en dan zie ik, ja, je ziet sterren. En je ziet ook het eh, twee of één lamp eigenlijk eerst eh, heel fel branden tussen die sterren. En dan denk je van ja, wat is dat? Nou ja, goed, dan stap je uit. Ga je beter kijken. De soldaat die bij me hebt die stapt ook uit. We kijken met z'n tweeën. Nou, nou ja, dan praat je, wat, wat, wat is dat? Eh, ja, weten we niet. dus ja, en, je kan een tijdje kijken en dan, dan dat duurt nog wel even voordat de lampen wat sterker werden. Ik denk, ik meld het even aan de wachtcommandant, aan uh, sergeant van Vliet, die eh, daar op de hondensectie zit, commandopost. En die, uh, ik denk, dat meld ik even van wat, wat, er aan ziet te komen. Want het, het, is een beetje raar, de startbaan is niet verlicht. En het zijn, lijkt net landingslichten dat het vliegtuig zou gaan landen. Maar ja, goed, dat kan niet. Dus ik meld het via mijn portofoon en ik zeg tegen hem van, eh, wil je even naar buiten gaan? Want ik zie daar een eh, paar lampen schijnen. En het lijkt een, eh, een ufo, oftewel een vliegend object. Niet verklaarbaar. Dus hij gaat naar buiten met zijn maten, met zijn soldaten. Ja, en die portofoon wordt ook gemeld naar de, naar de, naar de wachtcommandant die op de hoofdpoort zit. Dus die horen dat ook en die gaan ook kijken zodoende krijg je daar een, een, ja, een, iedereen die daar dan zit, die gaat allemaal meekijken. Ook de eh, de Groot, die hoort het ook via zijn portofoon. Ja, op het moment van het, eh, ja dat duurde natuurlijk even voor het vliegtuig eh, verder, verder nadert. Vliegtuig, ufo. En op dat moment ja, worden die lampen worden twee lampen. En het worden er drie waarschijnlijk. Ik heb er twee gezien. Die, eh, die, eh, die andere was meer een, een, een knipperend eh, iets. Ja, en dat duurt even voordat het vliegtuig dan de, de, de boven de stadbaan hangt. Maar hij, hij blijft me wel benaderen. Het is niet zo dat hij stil komt te hangen het duurt een, een, ja, toch een x aantal minuten. En dan lijkt het net of hij toch wil, wil landen. Maar ja, <laughs> als de startbaan niet verlicht is, ik, ik weet niet hoe hij het zou willen doen. Dus ik zie dat hij wel op een, een x aantal 100 meter boven, boven die stadbaan blijft hangen. Dus een, een, 300 meter, 400 misschien. Is niet te bepalen, want het is wel vrij donker. Dus dan eh, hoogtes kun je heel moeilijk inschatten. Dan zie je dat, uh, dat het eh, vliegtuig steeds, steeds dichter nadert. Ja, de lampen worden steeds verder uit elkaar. Ja, de grootte van het vliegtuig is vaker gevraagd. En, en, het is ongeveer de breedte van de stadbaan. Dus het is een vrij groot vliegtuig. Ik heb het wel eens geopperd dat het een stelt zou kunnen zijn nu. Maar toen eh, waren die dingen er nog niet. Maar misschien waren het andere, de andere eh, vliegtuigen die de Amerikanen wel hebben toen. Ik heb eh, de vliegtuigen blijven volgen. En ja, die komen op een gegeven moment bij mij over. Op de, bij de kop van de stuitbaan aan de kamp, Nieuw Amsterdam. Er zijn andere verhalen dat hij in één keer rechtsaf ging. Hij ging rechtdoor recht over me heen. Ook de vraag is gesteld dan van hoe zag je eruit? Wij konden alleen maar de onderkant zien. En aan de onderkant kon ik zien dat hij een, een driehoek, het was wel een driehoeker. Maar het kan natuurlijk ook dat je de staart doortrekt, dat er een staart aan zit. Dat, het is pikdonker. En, en de, eh, als je boven de, de, shelters waren, dus boven Camp Nieuw Amsterdam is, zag je in één keer dat hij de lampen uitgingen doen. Maar het was ook een beetje de indruk dat je zijn landingsgestel introk, waardoor de lampen ook ingaan. Dus, maar dat, dat is ook allemaal heel moeilijk te zien. Om het, ja, ik blijf het zeggen, het, het is pikdonker, eh, geen landingslichten. Dus je ziet eigenlijk alleen maar het vliegtuig eh, CQ-UFO verder trekken. Het geluid ook, heel, was ook een heel belangrijke vraag wel. Het was geen hard geluid van dat het een doorstartend vliegend, vliegtuig is. Het ging gewoon eigenlijk op één tempo ging het door. En eh, ja, het geluid was niet harder dan eh, ja, een keihard eh, zoemend geluid. CQ bromfietsgeluid, maar ja goed, <laughs> een bromfiets kan ook een hoop herrie maken. Dus <clears throat> dat blijft allemaal een beetje moeilijk te bepalen. Dus ja, dat zijn eigenlijk mijn, mijn indruk. Ja, ik heb ook met mijn soldaten ook gestaan van, het was best spannend. Maar het was niet, uh, had wel een verhaal van dat je de hoek omging en bij hun langs kwam. Het was één rechte lijn, bij mij overvliegen, richting uh, Kamp Nieuw Amsterdam en over mij, over mij heen wegvliegen richting uh, Bergenbos. Dit is eigenlijk het verhaal. En ja goed, ik ben een vrij nuchter honden. Ik, ik, ik, het was heel spannend wel. Ik was niet bang. Dus ik hoop dat je hier wat mee kan doen. Met het verhaal naar eh, de anderen. Ik hoor wel van je. Of dit, eh, wat je hiermee kan doen. Dankjewel. Tot ziens.